होम स्क्रीन का इंटरफेस आप देख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी अमेजिंग लुक का मिल जाता है यहाँ पर आपको वॉलपेपर भी काफ़ी कमाल का मिल जाता है यहाँ पर आपको आइकन पैक जो है काफ़ी यूनिक डिज़ाइन का मिल जाता है यहाँ पर टोटल आइकन पैक की बात करें टोटल आइकन पैक आपको देख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन लुक का मिल जाता है यहाँ पर बात करें कंट्रोल कंट्रोल की कंट्रोल पैल भी आपको काफ़ी क्लीन में मिल जाता है इनेबल डिसेबल इसका मल्टी कलर आपको मिल जाता है बात करें इसकी डायरे पैड की तो डायरे पैड आप देख सकते डायरे पैड आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा जो कि आपको डायरे पैड इसमें थोड़ा सा जो है गार्डियन टाइप में मिल जाता है जो कि ब्लू एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो है ज़्यादा कुछ चेंज नहीं मिलता है बात करें इसकी सेटिंग के इंटरफेस की तो सेटिंग का इंटरफेस आप देख सकते हैं जो कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मिल जाता है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 इसका जेस्टर आप देख सकते जेस्टर भी आपको काफ़ी अमेजिंग लुक का मिल जाता है बात करें इसकी डायलर पैड की डार्क मोड में तो डायलर पैड भी आपको काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा यहाँ पे आपको देख सकते कि नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरह का मिल जाएगा बात करें इसकी लॉक स्क्रीन की तो लॉक स्क्रीन आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा जिसमें कि आपको एनिमेट करता हुआ एक वॉलपेपर मिल जाता है लॉक स्क्रीन पे और यहाँ पर राइट साइड अगर स्लाइड करते हैं लॉक स्क्रीन पे तो यहाँ पर आपको जो वेदर ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे स्टेप का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो कुछ एप्लीकेशन यूज करने का ऑप्शन मिल जाता है और एक फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाता है जो कि परफेक्टली वर्क करता है